hello everyone welcome to our YouTube channel तो जैसा कि आज सुबह मैंने बताया था आपको शायद कि जम्मू कश्मीर में जो है स्कूल जो है बंद हो सकते हैं तो अब जो है पक्की गारंटी हो गई है जो है स्कूल जो है बंद हो चुके हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होगी लॉकडाउन तो नहीं होगा रेस्ट्रिक्शंस होगी मतलब खाली स्कूल्स के लिए लागू है और कुछ नहीं है जैसे कि आपने ये देखा कि मनोज सिन्हा जी ने खुद पोस्ट करा हुआ है interview rising COVID nineteen cases Jammu and livelihood of Jammu ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स और नाइन्थ तक जो हैं उनके जो है टू वीक्स के लिए स्कूल जो है बंद हो चुके हैं और जो है आगे के स्टूडेंट्स के लिए खाली स्कूल्स के लिए वन वीक तक जो है और मतलब बंद हो चुके हैं यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन वगैरह होता है ये खाली स्टूडेंट्स के लिए होता है जो मैंने पहली वीडियो में भी बताया था आपको लेकिन जो नेता वगैरह होते हैं वो रैलीस के लिए उनके लिए कोई भी जो है लॉकडाउन नहीं होता जैसा कि आपको पता है कि एम की इलेक्शन हुई थी कम से कम 10-20 किलोमीटर तक जो है लोग तो क्या बताऊँ अब चलो आज की वीडियो में इतना ही मिलता है अगली वीडियो में तो तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम